natural. No guns, trust me. The crazy approach ain't worth it. Suivez-moi. de la part. Commander, please, please don't kill me! Oh, please, take the phone, Jack! Take my laptop, they're in my backpack! All the files are on there! I don't have another copy, I swear! The seller, he didn't even tell me his name! He's like a big scary guy, for real! And he just wanted to split the door! Not even a big cut, like, I don't know. i wasn't even really to raise the money for him! That's all I pelo moleque like that in the On va vous apporter les down, all right? Nice and easy. Come on, Raver. Let's go and impress the talent. I mean, I am the talent. Well, we all are. I mean, that's the point, isn't it? You know, I'm writing a book about philosophy. You see, I've got this huge core of love. It's just embalmed in ego. Maria! Hello, Dave. It's been a long time. Too long, far too long. Oh, I'm sober now, by the way, so I won't piss myself if that's what you're worried about. <clears throat> I'm on a spiritual path now. Shouldn't we be going? Good idea. We'll just let the boss do the driving. <clears throat> No more flying, aside from the astral super highway. Peace and love. You're under arrest! Kill him! Calm down, Dave. He does not need killing. Poor little fella. You're under arrest! Ah. And you've lost your gun. Yes, I, I have, but. Forgive me. One love. Exactly. Now, let's get to the disco. <sighs> Can't believe you assaulted a police officer, Maria. Oh, let's start this party. Qu'est-ce que vous voulez Hachiche ou opium Qu'est-ce que vous voulez Suivez-moi. Qu'est-ce qui c'est Un client. Il vient de la part d'Astan. Il voudrait fumer l'opium. Il eh vient, quittez ça suivez-moi. Qu'est-ce que vous voulez Achiche Wapiam Qu'est-ce que vous voulez Achiche Wapiam Qu'est-ce que vous voulez Hachiche de la part d'Assad. Il voudrait fumer l'opium. Viens, fait ça Voilà une natte inoccupée. On va vous apporter les pipes. Suivez-moi. Voilà une note inoccupée. On va vous apporter les puits. Suivez-moi. Suivez-moi. Suivez-moi. Time Not Inoccupé. On va vous apporter les Hey, can you just hold there for a second, please? Boss, you got a visitor. Oh, yeah? That's who it is. Okay. Sorry about that. I didn't know who you were. I won't make that mistake again. Justin here. Hey, what's cracking? So what you think about all this? Shit, we looking good, right? Qu'est-ce que vous voulez? Wapiam? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Podcast Webcam Achiche. Webcam Achiche. Webcam Qu'est-ce que vous voulez Qu'est-ce que vous voulez Achiche. Webcam Qu'est-ce que vous voulez Qu'est-ce que vous voulez Achiche. Achiche. Webcam Webcam Suivez-moi client. Il vient de la part d'Arstan. Il voudrait fumer l'opium. Qu'est-ce que vous voulez Qu'est-ce que vous voulez Hachiche ou opium Un client de la part d'Assad. Il voudrait fumer l'opium. ça Voilà une natte inoccupée. On va vous apporter les pipes. Qu'est-ce que vous voulez Suivez-moi. Voilà une natte inoccupée. On va vous apporter les filles. Suivez-moi. qui c'est Un client. Il vient de la part d'Assan. Il voudrait fumer l'opium. Eh quittez ça Suivez-moi. Qu'est-ce que vous voulez hashish, opium. Qu'est-ce que vous voulez Hashish, opium. Qu'est-ce que vous voulez Voilà une qui inoccupée, hashish. On va vous apporter une... de la part d'Assane. il voudrait fumer l'opium. Qu'est-ce que vous voulez Hachiche Qu'est-ce que vous voulez Qu'est-ce que vous voulez Hachiche Wapiam Qu'est-ce que vous voulez Qu'est-ce qui c'est Un client. Il vient de la part d'Assane voudrais fumer l'opium. Viens, quittez ça Voilà une natte inoccupée. On va vous apporter les pipes. Suivez-moi.